dai iyalanka saboda iyalanka abin wato amanar ka ne tun da amanar ka ne bai kamata ba ka yi ka musu muzurai ka yi ka zare musu ido ka yi ka firgita su akwai mutanen da 'ya'yansu ma fa 'ya'ya duk wannan soyayya da ake ta tashi neman 'ya'ya yanzu wani mutumin idan aka ce bayya aihuwa idan aka ce akwai maganin aihuwa a faranshi ko a ingila ko a jamus wallahi iya kudi shi shi a bashi maganin aihuwa idan haka ce akwai maganin aihuwa a wajen katsina ko wajen maradi wallahi tallahi ko ban moto ko ban mota ko a kawai sai shi don ya samu aihuwa to jidda wannan jadin na aihuwa akwai mutumin da in ya shigo ɗan shi sai fitar gudu kai kai gaba banka gaba banka sai fitar gudu ka zama mala'ika a tare da ɗanka ba kyau abin da ake so ƴaƴa ka shayo su a jikinka kuma idan kana so ɗanka zai mutumin kirki sai ka raba shi a jikinka ka raba shi wannan rabawar a nan ne za ka iya dasa mai a ƙidarka. idan kana firgita ɗanka iya nisa kai to sai je sai ɗauki ƙidar wani in kai mutumin kirki ne kana zazzarewa 'ya'yanka ido su da gudu bisa zama a gurinka in kana cikin gida yanda ka san mala'ika sai gidan ba a magana sai ka huta uwaye sai tsuru tsuru su ma sai tsuru tsuru sai ka huta za a iya hira to shi kenan gaba daya ka lalata rayuwar 'ya'yanka amma ka jayo su ka ji yaya aka yi me aka yi duk wani labari mai ɗan daɗi daɗi daidai kwakwallo su idan ta jiyo a waje ka gaya musu idan an wuta waje in an yi wani abu wanda bai wuce hankalinsu ba ka gaya musu a yau a kasuwa aka yi kaza a yau a guri kaza aka yi kaza daidai kwakwallo su za su gane ya kuna kuka je makaranta ne aka yi a an yi kaza male ya yi kaza a wane ya kaza su ɗan jika ka gaya ma kana ɗan jariya to wannan sai su fahimce ka duk abin da kake so ka gaya masu na aƙidar ka sai ka gaya musu sai su karɓa hannu biyu yawwa sai yace yudkil mu'minina wal mu'minati jannatin mun ta ta al haru. wadda korama take gudu karkashin garon na biya suna dawwame a cikin ta wa yukaffiru an musayyi'atihim sannan kuma ana kankare musu kurakuransu wa kana zalika lalle wannan ya kasance in jalla a wajen Allah fauzan aziman samun rabo ne mai girma alabamu da cewa jama'a ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء نعم عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم نعم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين كما بعدكم بقى don Allah ya azautar munafikai maza wani munafika ce sannan kuma da munafikai mata wal na sannan da mushrikai maza wal mushrika ce sannan da mushrikai mata ga wajen bangar azaban ba haka yanda aka yi magana can bangaren aljanna maza da mata to nan ma wajen shirkai da wato munafikin in za a yi azaba maza da matarsu Zannina bila domin sun yi zato ga Allah zannan sau mummunan zato bila billahi zannan sau sun wa Allah mummunan zato alaihim da'iratu sau Allah ce mummunan zato shine ya kewaye su suna cikin da'ira ta musiba iri yadda suke wa Allah mummunan zato to shi ma Allah haka ya kewaye su da wata mummunar musiba wa gariba Allahu alaihim Allah ya hushi a kansu wala anahum Allah ya tsine musu albarka wa adda lahum jahannam Allah ya musu tanadin wutar jahannama wa sa'at masira Allah ya ce tir da wannan makoma da ta zama wutar jahannama Allah mana kariya jama'a ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما walillahi junudu samawati wal ardi in dai kai dan adam baka san Allah ba to ga yadda Allah yake iya da rundunar sama iya da rundunar ƙasa duka Na ne mulkan wa kalkan wa abidan wa kana Allah Allah ya kasance azizan buwaye hakiman sada komi, shikima shikimar Allah bayya ajiye komi sai a gurin shi wannan shine shikimar Allah na'am إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا بكرة وأصيلا inna arsalnaka yace ya Muhammad mu ne muka aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kana mai bishara wa naziran kana mai gargadi wannan sifar banza Allah ce har a cikin taura har a cikin linjila haka sifar shi take yana mai shaida sannan yana mai bishara da aljanna sannan kuma yana mai gargadi ga wuta zai gaya ma abin da za ka bi ka gushe wa wuta zai gaya ma hanyar za ka buka cokam kam ta kai ka aljanna lituminu billah ba dan komi ba dan ku yi imani da Allah wa rasulihi sannan kuma ku yi imani da manza Allah wato azziruhu sannan ku taimaki manza Allah wato wakiru sannan ku darajanta shi wato tusabbihu sannan kuma ku tsarkake shi bukuratan safiya wasila da maraice wannan haka ake so ku girmama Allah sannan ku darjanta Allah sannan ku tsarkake Allah safiya da maraice to wannan ita ce siffa ta mutanen kwarai me yake ce إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم na'am فمن نكث فإنما ينكث على نفسه na'am ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما innal lazina yace ka ga waɗannan yubayi'unaka da suka ma mubaya mubaya shine yarda da abin da manzo Allah zo da shi babu gudu babu ja da baya sannan ba ka da wani ra'ayi sai ra'ayin manzan Allah ba ka da wata dubara sai dubarar manzan Allah To wani shi ake ta baya inna ma yu lalle waɗannan da suka ma mu baya yadullahi fauka aidiyam hannun Allah ne a sabar annansu ka ji ba yadullah fauka ya yau hannun Allah ne sabar hannunsu wannan zai iya nuna ma darajar manzo Allah karara manzo Allah ne mika hannun shi haka suka kai sa duk wanda ya zo sai manzo Allah mika mishi hannu haka sam'an wa ta'an akan kaza da kaza babu kaza babu kaza babu kaza duk wanda ya zo manzo Allah mika mai hannu amma Allah sai ya ce a hannunsu a sabar hannun Allah don a nuna ma manzo Allah ba ɗaya bai ka duka sauran da yadullahi fauka yau! hannun Allah ne asabar hannunsu bai ce ba hannun manzan Allah ne asabar hannunsu dan ya nuna ma girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu baya an yi ta karkashin wata itaciya wanda tarihi ne wanda yake mai nuna daraja ta addinin musulunci a gurgushe za mu ɗan faɗa kaɗan a kan shi tun da dare ya tsuda yadda abu yi wa kana annabi ya taho za shi wato umra wajen iyalanka saboda iyalanka abin wato amanarka ne tun da amanarka ne bai kamata ba ka yi ka musu muzurai ka yi ka zare musu ido ka yi ka firgita su akwai mutanen da 'ya'yansu ma 'ya'ya duk wannan soyayya da ake ta tashi neman 'ya'ya yanzu wani mutumin idan aka ce bayya aihuwa idan aka ce akwai maganin aihuwa a faranshi ko a ingila ko a jamus wallahi iya kudi shi shi a bashi maganin aihuwa idan haka ce akwai maganin aihuwa a wajen katsina